有人。 ow, ow, ow, ow, ow, ow. ow, ow. You Fuck you! 如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。嗯，我操！ 啊！弟弟，哎呦我的妈！哎呦我的妈！啊！ Woo! 夜 Saya rekam loh, Mas. Ini lihat, Mas. Mana itu?

鼻兜。狗 <laughs> 儿要听狗儿歌。 你还动嘴？哎，你好，他妈这儿两